Ciao a tutti, bentornati nel mio canale e bentornati in questo nuovo video Oggi voglio farvi una vera e propria recensione su un prodotto che mi è stato gentilmente inviato da un'azienda americana che si chiama Irresistible Me Questa azienda produce extension, piastre per capelli e vari accessori di, per la hair care routine A me hanno inviato una bellissima um, piastra che si chiama Ruby Auto Cooler e di questa marca uh, americana che si chiama Irresistible Me che mi ha gentilmente contattato per inviarmi questo prodotto io ho accettato subitissimo perché uh, hanno inviato questo prodotto a molti blogger, a molti youtuber e moltissimi instagrammer già vi avevo postato una foto sul mio profilo di Instagram per farvi vedere questo prodotto e vi avrei detto che ne avrei parlato qui sul mio canale oggi appunto sono qui per farlo e comunque um, ehm, farvi vedere questo prodotto che mi è piaciuto tantissimo sono stupito dal risultato che um, si riesce ad ottenere con i capelli eh, infatti oggi appunto ho fatto questo questi capelli con uh, quella piastra appunto per fare una dimostrazione e uh, spero che questo video vi piaccia questa recensione di packaging è veramente essenziale ma super professionale e la cosa bella è che è dotato uh, di questa specie di piedistallo che ottimo per poggiarlo sulle superfici piatte una volta appunto finito di usarlo ho di due pulsanti uno con la scritta appunto R e uno con la scritta L ovvero uno gira verso destra e uno gira verso sinistra sinistra perché questo qui ha una rotazione automatica trovo questa cosa formidabile però per le prime volte dovete starci attenti da prendere per prenderci un paramano perché non è subito una passeggiata io già comunque già avevo postato la foto di Instagram e da allora l'ho provato molte molte molte volte mi è piaciuto tantissimo questo prodotto perché oltre ad essere super funzionale um, fatto bene anche l'azienda è molto cordiale il customer service è veramente ottima inoltre potete contattare l'azienda per um, nel caso il vostro prodotto non vada bene per un ritorno oppure per un rimborso il customer service è veramente veramente ottimo le spedizioni sono super super velocissimi uh, eh, tramite UPS ovvero un corriere internazionale io non ho pagato neanche la dogana lo doganamento è stato fatto direttamente a Malpensa Milano e comunque scegliere di Milano e dintorni quando comunque il parco arriva a Malpensa entro massimo un giorno sarà a casa vostra questo qui è il packaging del prodotto è fatto veramente bene io trovo che sia super professionale super minimal ma uh, veramente veramente urbane aprendo la scatola troviamo um, comunque il sito www.com eh, e eh, qua troviamo il packaging del prodotto l'azienda nonostante questa sia stata una collaborazione ha messo la fattura del prodotto all'interno del pacco che è arrivato imparato perfettamente e eh, comunque protetto con della, della carta fatta apposta per proteggere comunque i pacchi la spedizione è stata super rapida come vi dicevo entro 10 giorni e il corriere um, quando uh, comunque è arrivato non ho dovuto pagare né spedizione né dogana solitamente con i siti americani avviene uh, tantissimo questa cosa quindi c'è da pagare la dogana sia per corrieri e sia per posto. La cosa bella di questa azienda è che si occupa di una vasta gamma di prodotti, non si sofferma solamente su extension, uh, su piastre per capelli, ma bensì produce anche prodotti per la cura dei vostri capelli, per lo styling oppure semplicemente per il lavaggio questa azienda è stata veramente gentilissima da darmi un codice sconto per voi che um, comunque si chiama Irresistible Pasquale che vi ho detto anche su Instagram che avete comunque uno sconto valido per sempre su questa piastra e inoltre vi lascio anche il link giù nell'info box di questo prodotto come vi ho detto ragazzi è un prodotto veramente valido nonostante costi un pochino sui 130 dollari ma um, in vari periodi dell'anno per varie occasioni ad esempio hanno fatto una promozione per l'anno bisestile uh, eh, per la festa della mamma ora ci saranno tantissime promozioni e quindi utilizzate il mio codice sconto più comunque lo sconto che viene fatto eh, relativo comunque a una festa potete avere questa bellissima piastra ad un prezzo super scontato che vi consiglio tantissimo di eh, acquistarla perché trovo sia un prodotto super valido il customer service è veramente um, ottimale ed in più si può pagare oltre con Paypal con carta di credito e con PostePay perché ricordiamoci la PostePay fa parte del circuito Visa Electronic quindi è utilizzabile su tutti tutti eh, i siti che comunque um, sono disponibili hanno questa modalità di pagamento io spero di avervi dato più informazioni possibili se volete ancora più informazioni io vi ricordo di scrivermi un commentino giù oppure di scrivermi privatamente io vi mando un grande bacio e um, vi, vi, ricordo di mettere un pollice in su se volete uh, altri video in collaborazione con Irresistible Me e magari un giveaway per voi io vi mando un grande bacio e vi ricordo di seguirmi sui miei social tra cui Snapchat di cui ho fatto il video in precedenza il, il mio ultimo video che vi lascio qui nelle schede io vi mando un grande bacio ci vediamo alla prossima con un altro video e spero che vi potrò, potuto trovare questo video quantomeno interessante. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!